Сколько моторов сотого габарита может сейчас производить в месяц Соволмаш? <clears throat> Сейчас-то, в принципе, нисколько. Ну, условно так говоря. Но после того, как э, поставлено будет оборудование, ну, порядка 100 сутки. Но этого делать не надо, и мы не планируем это делать, потому что мы затачиваемся не под производство. Мы будем производить установочные партии, в объемах, достаточных для сертификации, для подтверждения осуществимости этой технологии для механизированной, автоматизированной сборки, изготовления, применения всех современных методов и средств. Все. Потому что производством должны заниматься те, которые заточены под производство. Потому что тут, понимаете, тут антагонизм. А то, что любо для разработчика, не любо для серийщика. Потому что а, для разработчика важно, чтобы эта деталь была и была поставлена, невзирая ни на что. А для производственника эта деталь должна быть приобретена с нужным качеством, с минимальной ценой и с минимальными транспортными издержками.